Если не моя Бесси. Если не не моя Бесси. Если не ты не моя Бесси. забуду Здесь сейчас найду Рейнфол коктейль Шампунь бассейн Сегодня приедут все Ловишь мой фейс моя песня И все танцуют вместе Тебя сюда не пустят Если ты не моя бести Бести Если ты не моя бести. одна песня И все танцуют вместе Тебя сюда не пустят Если ты не моя бести, бести. Если ты не моя бести